Sto per fare un tatuaggio senza guardare, qua ci sono dei tatuaggi già pronti. Metto la mano davanti e vado a casa. Vado, eh. <laughs> Sono un po' in ansia, non ho mai fatto una roba del genere, tipo che mi tatuavo qualcosa senza guardare. Questo è lo studio, siamo a Barcellona ovviamente. Wow, questo posto è pazzesco, tutto Star Wars. Sei pronto? Sì, lo stiamo per fare, bro. Come stai bro? E fra, penso questo sia tatu l'unico tatuaggio della mia vita che sto sentendo Sì, secondo me perché l'ha fatto last minute Dici che per quello? Eh, secondo me sì Ma non... perché sul muscolo <laughs> Penso verrà figo okay. Bro, rilassati Sì, ci provo È finito Finito Wow, veramente bello Yeah? It's very nice Thank you very much. Muchas gracias. È stato stranissimo raga perché tipo comunque essendo all'estero c'è un po' la, la, barriera linguistica e tante volte c'era Panda che traduceva per me <laughs> e tipo magari lui diceva delle frasi e io um, what? E poi mi giravo verso Panda e lui traduceva tutto bisogna fare qualche lezione di inglese. Sì, fra, mi devi dare lezione. <laughs> Cappellino, tatuaggio, ci siamo. Mo cosa andiamo a fare? Non si sa. Però c'è una serata di gala. Aspettate che vi faccio vedere come sono vestito. Ta -ta. Ragazzi, un barbuto così, dite la verità, non l'avete mai visto. Ditemi adesso seriamente se sto bene vestito così elegante o no. Barbuto è sempre piaciuto o no? Mamma mia, ragazzi, sembro un'altra persona. Ragazzi, ma vogliamo parlarne? Oh, guarda qui, oh. Eh? Eh? Mamma mia. <laughs> Mamma, guardalo, guardalo. Te la tiri di meno, per favore. <laughs> ok, let's go. Se, se, se, se. Eh, la conoscete anche voi sta canzone, eh? Carichissimo. <laughs> Ozuna spagnolo. Se, se, se, se. Grazie ragazzi, oggi eravate tantissimi. Vabbè, scusate, no, va bene, ok. Eccoli, eccoli. Sì, sì. ragazzi questo è il secondo o il terzo giorno a Barcellona non mi ricordo stamattina ho sbagliato piano sono venuto qua per far colazione mi ricordavo fosse al tredicesimo non mi ricordo perché perché dovevo andare al quarto piano in realtà sono tornato al tredicesimo e ho trovato questo wow wow guardate che roba è, è un spettacolo spettacolo che spettacolo come bro è andiamo alla scoperta di questo luogo Tanti dettagli, qua ragazzi ha fatto tutto con le piastrelline. Questo posto è stato fatto da Gaudì, il mitico, il mio amico, Gaudino. <laughs> Sembrerebbe una tartaruga. Quanto è bella l'arte. Letteralmente stranissimo, guardate dove stiamo mangiando. Ho preso questo wrap salmon, è davvero affascinante. Quando <laughs> poi è appena stato fermato da due ragazzi, where are you from? From Germany. Ce l'avete voi l'amico così famoso? Eh? <laughs> Scambio Jack qui, guardate ragazzi. Quando poi è diventato un mago e lui è diventato un gangster. Ok, ora si va a Barcellonita. Lungomare, molto famoso qua a Barcellona. Dalle foto sembra incredibile, dal vivo non l'ho mai visto, quindi non vedo l'ora di arrivare. Siamo arrivati a Barcellonita, guardate qua che roba, incredibile. Barcellonita. Barcellonita por toda la vita. <laughs> Camminare qui è rilassantissimo. C'è questa brezza marina e questo vento che ti va l'umidità tra i capelli, tra le guance, tra la bocca e tra i denti che ti rilassano. <laughs> Soul Beach, ispirata da Los Angeles. Veni eh, ricordo un Venice, Venice Beach. Eh, sti copioni di... Il ragazzo sta disegnando un campo da calcio, credo. Wow. Ed ecco la famosa palestra all'aperto. Oh mio Dio.